naturalment inti titgħallem lingwa differenti, qed mhux biss lingwa tkun qed titgħallem, però tkun qed titgħallem parti mill-istorja, parti mill-kultura ta' dik il-lingwa, l-istorja tan-nies li jitkellmu dik il-lingwa, jiġifieri naħseb li tkun qed iżid l-arfin tiegħek dwar id-dinja <laughs> fl-aħħar mill-aħħar u tkun qed turi apprezzament ukoll għal kulturi differenti. Je kunt u verstaanbaar maken in de wereld en je je komt ook korter bij de culturen die aan die taal vasthangen, denk ik. Dus uh, je kan die ook beter begrijpen en uh, naar waarde schatten. Es wird oft gesagt, dass wenn man eine andere Sprache lernt, man auch eine andere Kultur lernt und eine andere Sichtweise auf die Welt. Und das mag so ein bisschen ein Klischee sein, aber ich glaube, es stimmt einfach. Man lernt unheimlich viel über die Welt, über andere Menschen und auch über sich selbst. Цінність е, говорити іншою мовою це ти е, відкриваєш для себе новий світ. Абсолютно новий світ, е, світ культури, та ти можеш е, будувати міст possibilità di poter comunicare con tantissime persone. Όπως έλεγε και ο παππούς μου, όσες περισσότερες γλώσσες μιλάς, τόσα περισσότερα κεφάλια έχεις. Ε, δηλαδή, τόσες περισσότερες προσωπικότητες ή πρόσβαση σε διαφορετικούς κόσμους έχεις. Οπότε, όπως ανέφερα και πριν, είναι μια γέφυρα για να γνωρίσεις κάτι διαφορετικό. Bah, apprendre une langue, c'est un chemin d'accès vers une autre culture. Euh, je pense que vous allez peut-être l'entendre plusieurs fois euh, si vous demandez à, mes collègues, mais, euh, bah, apprendre une langue, c'est pas juste trouver des équivalents. La langue, c'est un peu le socle de toute une culture qu'on ne connaît pas et en l'apprenant, on va la découvrir et en la traduisant, on va euh, créer des, ponts entre, euh, entre une langue et l'autre. Et c'est un, pas juste euh, une addition, c'est comme une multiplication parce que en, même temps, on, apprend aussi sur sa propre langue. C'est pas seulement les langues qu'on apprend, les langues qu'on traduit, c'est aussi... Il y a des choses qu'on ne voyait pas dans sa propre langue maternelle qui apparaissent. reflekterar också ditt eget språk väldigt väl. Du förstår varifrån du kommer när du kan andra språk och andra kulturer. Talen leren voor mij is, is een vrijheid. Ehm, je kan je uitdrukken in verschillende talen, communiceren met verschillende mensen, met verschillende culturen. Ehm, taal is niet alleen maar is niet alleen maar woorden. Dat zijn waarden, tradities, normen, culturen. En dat is eigenlijk een hele wereld dat voor u opent. En die u dichter bij andere mensen brengt als je talen leert. Võõrkeeleoskus on, nagu ma ennem ütlesin, äh, võti arusaamaks teisi, äh, teisi kultuure ja, ja, ja teistest inimestest arusaamiseks, et äh, et mida rohkem neid võtmeid on, seda rohkem me üksteisest aru saame conoscere veramente la cultura nel paese in cui ad esempio si sta vivendo. Mm, parlare un'altra lingua significa non solo mm, poter raggiungere un'altra persona, ma poter anche capire qualcosa in più della, della sua cultura e penso che sia questo eh, il segreto e la bellezza di poter apprendere una lingua diversa.